мемлекет басшысы газ саласындағы алдында тұрған күрделі мәселелер туралы талқылады ә, газ саласында ә, әсіресе қазақгаз ұлттық компаниясында алдында тұрған күрделі мәселелердің бірі ол кадрларды жаңарту ә, басқарманы жаңарту және транспаренттік система енгізу толықтай аудит жасау әрине газотранспортный системаны әрі қарай ұлғайту жақсарту және де қазақстанның газ ресурс базасын ұлғайту үлкейту мәселесі талқыланды нақты тапсырмалар берілді